السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فيصل اليوم بتسوي تحدي النودلز حبتين وإذا وصلتوا 350 مشترك بنسوي ثلاث حبات أحر أندومي لا تنسوا ال like والاشتراك ونشر القناة في كل مكان وصلوا لنا 200 like و 350 مشترك عشان نسوي آه، الأندومي الحار تحدي يلا آه، الحين نطبخه ايوه تحرير فض الصوصات يا جماعة وصلوا له تلتمية وخمسين مشترك عشان تسوي اندومي اكس خمسة احر اندومي الله يستر في ناس ما يحبوا الاندومي مجانين دول ما ادري اقولهم فين لدرجة يكبوه في الزبالة في ناس سووه معايا كبروا خذوا من الاندومي كبوه في الزبالة ما يحبوه والله من جد اكتبوا لنا في التعليقات ايش تحبوا انزل مقاطع اوقات متى مغرب عصر خميس اكتبوا لنا في التعليقات ايش تحبوا انزل لكم مقاطع لا تنسوا توصلونا 350 ですが في المطبخ والله يا شباب ما قدرت أكمل لا تجربها في البيت نصيحة ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس ونشر المقطع في كل مكان ولا تنسوا توصيل ثلاثمية وخمسين مشترك واكتب في الكومنتات ايش تحبوا ارسل لكم انزل متى انزل مقاطع الساعة كام زي كذا رمضان كريمكم ما عملتم بخير لا تنسوا اللايك والاشتراك لا نصيحة لا تجربها في البيت ترى مرة حرام فمان الله